ये पत्थर देखा हटो छोड़ो पत्थर देखो छोड़ो ना इसको ऊपर से फेंको इसे हम्म। फेंक ना कितना वजन होगा इसमें तैर तो रहा है हम्म। तो भारी है ये आप देखिए ये पत्थर तैर रहा है ये यमुना नदी में अभी कहीं से बहता हुआ है यमुना नदी